Duduklah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoi. Oh, yeah. Ooh.

تنسانيش كتابي المرة صفيني مرة وكفيني مرة كنا سوا فيه إيه مخبك وفاء جنبك ولنيش أريد إيه ليروح ليروح حبك وتروح الفكرة وتيجي الفكرة وتروح الفكرة وتيجي Ooh.